la ciutadania no haurà de pagar eh, doncs, cap eh, extra per, aquesta, per aquestes ampliacions del servei i considerem que és un acord molt positiu perquè la mobilitat sostenible no és únicament una responsabilitat de la ciutat, sinó que ha de ser una responsabilitat compartida per tots els agents que operen a la ciutat no? i en aquí el Barça doncs, és un agent molt important.